Viongozi wa chama cha soka la wanawake mkoani Mwanza wakizungumzia maendeleo kwa nchini kwa ujumla walionayo ya kuendeleza mchezo huu wamesema ni fursa kwa wadau wa mchezo huo wakiwemo wazazi na walezi. Wamesema hatua iliyofikiwa na timu ya Simba Queens ya kufanya vizuri chuano ya klabu bingwa Afrika kwake na kuigwa na timu nyingine maendeleo ya soka nchini. Nachukua nafasi ya kipekee kabisa, kwanza kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu, alivyolichukulia umuhimu wa soka la wanawake katika nchi yetu ya Tanzania. Nimpongeze sana kwa sababu bila mama kulishika soka hili tusingefikia hatua tuliyofikia. Kwanza kama umeona, wachana Simba Queens, timu yetu ya wanawake under 17 imefika kombe la dunia na imefanya vizuri. Kwa hiyo niwapongeze Simba Queens, nipongeze TFF, nipongeze uongozi wote wa Simba Queens. Hatua waliofikia ni hatua kubwa sana, imetujengea na sisi katika wilaya zetu, katika mikoa yetu, kwamba tujue kwamba tunaweza kufika hatua ambayo wamefikia. Waombe tu viongozi wa Simba Queens pamoja wapambane. Hatua waliofikia ni kubwa sana, sisi tunawaombea waweze kuchukua ubingwa, waweze kuchukua ubingwa, uwezo wanao. Kama mwenyekiti wa mpira wanawake mkoa wa Mwanza ni, ninawapongeza Simba Queens kwa kweli, wamejitahidi na wametuheshimisha, lakini mm, lakini hii ya kufanya vizuri katika mashindano ya kafu ni naweza kusema ni kwa sababu ya sapoti ambayo wamepewa na TWFA kwa sapoti kubwa ya TFF. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana Simba Queens kwa hatua ambayo wamefikia kuingia nusu fainali. Kabisa niipongeze Simba Queens. Mimi nikiangalia Simba Queens naiona nchi naiona Tanzania. Wametuwakilisha vizuri, niwapongeze, wamefanya vizuri kwa hatua waliofikia, wameipeperusha vizuri bendera ya nchi. Nilikuwa naomba wasibweteke pale waliposhikilia, washikilie hapo hapo ili waweze kuendelea kuiwakilisha nchi. Hao wanachama na mashabiki wa timu ya Yanga ambayo inacheza na klabu Africans ya Tunisia katika mchezo wa marejeano wametamba kupata ushindi ugenini ili watinge hatua ya makundi, na anayetoa ushindi ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuendelee kufanya maombi, mwenye kupiga dua apige dua, mwenye kufanya maombi afanye maombi. Timu yetu itashinda, kwa sababu ushindi bado uko mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuiombee timu yetu ilipo, wacheze mpira bila ku, kuwa na wasiwasi wowote, wacheze kwa kujiamini na ushindi tutapata, kwamba kule kwa sare yoyote wao huku walidefense sana. Kwa hiyo kule wanaenda kufunguka na sisi tunafunguka. Kwa hiyo tuna uhakika wa kupata matokeo dhidi yao. Wale kwanza sio wazuri sana, huku walidefense sana. Kwa hiyo kule mimi na imani wataenda kushambulia na kufunguka, kusoja kushambulia, watafute ma, watafute magoli na sisi tunaenda kushambulia, tutafute magoli na kwa kuhakika, kwa kujilinda kwa uwezo kwa uwezo wa Nabi alionao, mimi na hakika tunapindua meza na tunaingia kwenye makundi. Tuna profesa tutasanabi kule, mimi ninachojua tunaenda kushinda, na nataka niwaambie tu wa, wapenzi wa wa da Yanga Africa wasiwe na wasiwasi na wasibeze wasimpangie kocha majukumu, kwa sababu yeye, ndio maana tunamuita profesa. Yeye anajua kule ushindi wowote wa, wa goli moja kwa moja moja bila. Endapo Simba Queens itapata ushindi dhidi ya Mamelodi itaingia fainali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa soka la wanawake, wakati Yanga wakipata ushindi wa aina yote au sare ya kufungana mabao itafuzu kuingia hatua ya makundi. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.